Hareketleri жасарды, палуандар hareketleri жасарды, жүз мың теңгені бар боласың, жүз мың теңгені кері аласың. Бүгін той, бүгін мереке, бір қуанышты күндеріңіз мол болсын деген ниеттеріміз бар, құрметті ағайындар Алғи Бауыржан, атта кетперді міне екінші адам келіп жатыр, осымен екінші рет айттым, Нұрбек. Екінші рет айтып жатыр, жаңа кімде деп айтып кетсеңіз. Осындай бір қуанышты күндеріңіз мол болсын деген ниеттеріміз бар, құрметті жүз мың теңгені келіп аласың оригинал атты шауып міне елге есімі жария болып жүрген атақты есім палуан болса қол жүрсін алып кетсе келіп есім палуан осы мына ә, қасқыр қасқаға тиді көкпар қасқыр қасқаменен наурыз ақпан айының жиырма алтыншы жұлдызы күні бір күндік көкпар беретін мақтаралдың жетісай қаласындағы байғоныс елді мекенінің түлегі құлшығаш бауыржан көкеміздің қасқыр қасқа атты сәйгүлігіменен көкпарды ғалымжан палуан басып кетті құдай қаласа міне ғалымжан палуан меткен бол дима бауырымыздың әкесі бауыржан көкеміздің дима бауырымыздың әкесі ғалымжан көкеміз бауыржан көкеміздің атымен ғалым қолдос тастады е обалан бек әкеңдер жігіттер әрекеттері жасалды бауырым байғон елді мекені жетісай қаласының тұрғыны байғон елді мекенінің түлегі дима белгілі кәсіпкер іскер азамат дима ініміздің әкесі осы айдың жиырма алтыншы жұлдызы күні көкпар беретін бауыржан көкеміздің қасқыр қасқатты сәйгүлігіменен жақып қажы көкеміздің сау құтты болсын інім міне